Halo, selamat pagi sahabat YouTube di seluruh dunia. Ini adalah cara mengecat tembok pakai kuas, tidak pakai blender. Ini uh, sahabat YouTube. Dan ini adalah hasil yang sudah kering. Bagus banget hasilnya sahabat YouTube. Dan sekarang ini proses uh, yang pertama ini belum kering sahabat YouTube. Kita akan mulai lagi dari situ. Jadi eh, di sini caranya kita akan eh, ada tipnya juga. Kita bisa lihat caranya sahabat YouTube. Dan ini hasilnya eh, bagus uratnya teratur sahabat YouTube. Jadi ini eh, menggunakan pakai kuas seperti ini. Oke. Okay. Selamat pagi Denny 1899 sudah hadir. Terima kasih sudah menyimak cara cat tembok. Silakan bisa kita simak. Ini adalah alatnya sahabat YouTube. Oh ya, silahkan sini yang mau membantu Kismet Sos cat tembok. Ini hasilnya Dedi yang sudah kering, bagus banget. Dan ini yang belum kering baru saja Gismetsos cat. Jadi kita di sini akan e, menggunakan urat dari atas ke bawah, tidak ke samping, sahabat YouTube. Kita bisa lihat Oke, setelah kita tekan, kita ke atas kan, ke atas ke bawah, tapi jangan ditekan biar uh, uratnya lebih bagus. Selamat pagi rondonya yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Kismetsos. Medsos. Ini adalah cara mengecat tembok dengan kuas, tidak pakai blender Dan Kismecos mohon maaf rondonya yang rondone sing ayu dewe bila Kismecos belum hadir di channelnya mohon maaf yang penting intinya di sini selalu kita kompak Ini adalah rumah di Jakarta Utara. Ini lagi kismetos lagi nguli. Rondone Li lagi borongan ini uh, randanya lagi borongan untuk lebaran. Usahakan untuk eh, mengecat kita uratnya harus ke atas semua, jangan ke samping sahabat YouTube. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Jadi biar uratnya tidak selenco alias tukar-tukaran.

Oke, sahabat YouTube, untuk uh, eh, perbandingan 5 liter cat kita bisa tambahkan 1 liter setengah air yang benar-benar mateng ataupun air panas. Jadi di sini biar tidak nanti cepat jamur kita biarkan air yang benar Oke, jadi kita bisa gunakan air yang panas ataupun matang untuk mencampuri cat. Untuk perbandingan 5 liter cat kita bisa tambahkan air yang benar-benar matang tapi sekitar 1 liter setengah. Jadi untuk urat kita usahakan dari atas sampai ke bawah, jangan dari atas terus ke samping itu salah sahabat YouTube kita harus dari atas jangan kita tekan terus kita ambangkan kalau sudah semuanya kena cat oke ini adalah tip untuk mengecat tembok pakai kuas Jadi kita usahakan untuk uh, mengambang pada saat sudah semuanya kena cat untuk melakukan ke atas ke bawah kita mengambang saja seperti ini sahabat YouTube biar tidak membekas Oke, jadi untuk hasil yang sudah kering ini sahabat YouTube tidak ada bekasnya, bagus banget. Oke. Dan ini yang baru uh, eh, Kismet medsos proses mengecat Oke, seperti ini tidak ada uh, bekasnya. Dia lurus uratnya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, jadi ini mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat YouTube di seluruh dunia yang kepingin mengepet tembok pakai kuas. Jadi kita harus menggunakan kuasnya dari atas ke bawah, jangan ke samping, sahabat YouTube. Jadi setelah kita merata, kita usahakan untuk menguasnya jangan ditekan biar tidak ada bekasnya, uratnya tidak membekas. Kita ambangkan saja cara mengesetnya seperti ini. Oke, sahabat YouTube, cukup uh, di sini. Mudah-mudahan tips cara mengecat ini bermanfaat. Jadi, kita harus uh, dari mencari urat ke atas ke bawah. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat YouTube di seluruh dunia.